Nee, hoe is het mogelijk? Ja, ik zag de sms binnenkomen, maar uh, ik heb toch veel te druk. Ja, ik maak net eh, die belofte. krijg ik tegelijkertijd een smsje van Tobias binnen. Nee joh, het is niet koud. Let's first wait until the rain gets away and then hardcore North Sea session.